butun alhamdulillah ilmdan ulamolarimiz aynan birinchi shayx hazratlari shayx muhammad sodi muhammad yusuf janoblaridan alloh rozi bo'lgan bo'lsin hali o'zlari robbisini huzuridalar orqalaridan qarang sadaqa jariyat bo'lganlaridan kitoblarni mana o'g'illari ismoilxon hazratimiz chiqaryaptilar